аман ба ардақты көрермен еліміздегі бас басылым егемен қазақстанның 16 ақпандағы санында жарық көрген қызықты әрі танымдық материалдарға шолу жасаймыз үкіметтің тереуіндеу өңдеу экспортына салған тыйымы саланы терең нокаутқа жіберді бұрын ауыл халқы мал терісін тиянақтап жинап арнайы қабылдау орындарына өткізетін бұл үрдіс жаңа ғасырдың басында үзілді төрт түлікпен тіршілігі етене елімізде тері шикізат ретінде сұранысты өтеуге қауқарлы еді Мәселе мәжілісте көтерілді. Депутат терінің бүгінде 10-20 пайызы ғана сатылатынын айтып, саланың ауыл шаруашылығы мен индустрия министрлігіне қатар телінгенін алға тартты. Бір-біріне сілтеген қос ведомство тері өндірісінің бағын байлап отыр. Өңделмей қоқысқа тасталатын терінің эпидемиологиялық, экологиялық әсері сондай ақ экспортна салынған баш салығы салаға шектеу өндіріске қатысты өзге де түйткілдерді тілші фархат қайратұлы тере өңдеу ісіне тереңдеу керек мақаласында тарқатты адамзат өркениеті қалыптасқалы бірге келе жатқан қызметтердің бірі хат хабар алмасу заманауи тілмен айтсақ пошта қызметі бұрынғы дәуірде мұның маңызы орасан болатын алайда қазіргі таңда интернет қарыштап дамығандықтан аталған сала үлкен қиындыққа тап келді Қазақстанда хат алмасу, сәлемдеме жеткізу, республикалық басылымдарды тарату сынды қызметтермен жалғыз Қазпошта акционерлік қоғамы айналысады. 2016 жылдан ұлттық пошта оператор ретінде бекітілген мекеме мемлекеттік қолдауға зәру қызметкерлердің мардымсыз жалақысы мен шалғай ауылдардағы пошта бөлімшелерінің ахуалы есімді басылымдарда жеткізуге қажет көмекті абай отар қазпоштаның басқалардан несі мақаласында жазды ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2021 жылдың бірінші қазандағы жағдай бойынша елде 19 миллионнан астам адам тұрады бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен бір бүтін оннан үш пайызға көп елдегі халықтың үштен бір бөлігі алматы түркістан облысы мен алматы қаласында тұрақтаған тілші абай қазбекұлы ел арасында кездесетін мемлекет атауын иемденген есім елерін саралады жалпы елімізде 24 қазақстан есімді азамат тұрады екен бұдан бөлек ата арасында балалардың есімін семей түркістан алматы сынды қалаттармен атағанды жөн көргендер де жоқ емес қызықты статистиканы тілшінің елімізде 24 қазақстан тұрады мақаласынан оқи аласыздар ұлт ұстазы ахмет байтұрсынұлының әдебиетті ешкім мақтаныш үшін жазбайды ол мінезден туады ұлтының қажетін өтейді сөйтіп деген жақсы сөзі бар Бұл сөз осы ұлы өнердің маңыздылығын айқындайды. Қазақ сөз өнерінің бір арнасы балалар әдебиеті жыл сайын сан сапа жағынан ілгерілегенмен тапшылықтың орнын толтыруға әлі де қауқарсыз. Балалар әдебиетінің бүгінгі жай күйін тілші Дүйсенәлі мақын осы бақытта қалам тербеп жүрген жазушылармен дөңгелек үстел басында талқылады. Маман пікірі мәселенің мән жайы қазақтың Харри Поттері қашан жазылады мақаласында сөз болды. Оқырманға жол тартқан осы және өзге де мазмұнды материалдарды газетіміздің бүгінгі санымен егемен нүкте кезет сайтынан оқи аласыздар.